Sotepeda-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, joka aloitti toimintansa 2018 ja on käynnissä vuoden 2020 loppuun saakka. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan oppimateriaaleja, jotka vastaavat sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali on saatavilla digitaalisesti, avoimesti, sujuvasti ja ajasta ja paikasta riippumatta. Tuotetut materiaalit tarjotaan erilaisina pedagogisina ratkaisuina, muun muassa mikroina, jotka ovat avointa oppimateriaalia hankkeessa määritellyistä osaamisalueista – pedagogisesti mielekkäinä pieninä kokonaisuuksina, valmiina hyödynnettäväksi esimerkiksi opettajalle osana omaa opetusta. Mikro voi olla esimerkiksi video, kuva, teksti tai tehtävä ja niihin liittyvä arviointi. Mookkeina, eli ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla olevina yhden opintopisteen verkossa suoritettavina kursseina useista hankkeen osaamisalueen aiheista, esimerkiksi työelämän edustajille oman osaamisen kehittämiseen – tai opiskelijoille osaksi opintoja. Tarjolla on myös muita pedagogisia ratkaisuja, kuten pulmahuone, joka on pakohuonetyyppinen virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskellaan selvittämällä erilaisia käytännön pulmia ja haasteita, sekä Living Lab, joka on virtuaalinen oppimisalusta yhteiskehittämiselle. Sotepedan tarjoamiin materiaaleihin pääset tutustumaan Digikampus oppimisympäristössä – Kirjaudu Hakaloginin kautta oman oppilaitoksesi tunnuksilla tai Google-tunnuksilla. Hae hakusanalla oppimateriaalit ja valitse Sotepeda 247 oppimateriaalit. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali tallennetaan myös aoe.fi avointen oppimateriaalien ympäristöön. Lisätietoa hankkeesta löydät www-sivuiltamme ja voit seurata meitä myös eri sosiaalisen median kanavilla –